Es hm. Gibt einen schönen Satz vom, äh, von Christian Lüth, Pressesprecher der AfD. Habe ich gerade vor mir lustigerweise den Satz, der sagt, wenn die Message stimmt, ist uns eigentlich egal, woher das Ganze kommt und wie es erstellt wurde. Weil das ist auch nicht so tragisch, dass es fake ist. Also genauso ist es andersrum beim Leser. Also es ist eher so, dass man, glaube ich, von der, von der Erwartungshaltung des Lesers ausgehen muss. Also ich habe ein gewisses Weltbild, ein gewisses Mindset und deswegen lese ich bestimmte Nachrichten. Und wenn es passt für mein Weltbild, dann glaube ich das erstmal. Egal, ob das wahr oder falsch ist, weil ich kann das in der Regel ja gar nicht beurteilen, ob das stattgefunden hat oder nicht. created using Powtoon.